Yo amo sacarte de tu zona de confort y llevar, acompañarte a un nivel superior. No importa si es a través de un seminario, una charla, una sesión de coaching, un mentoring, pero amo transformar y hacer evolucionar a las personas. Yo tengo una amiga que se llama Tania Baez, es muy famosa aquí en la, República Dominicana y en este momento estamos en camino hacia, su, su, oficina para hacer un Facebook, Instagram Live para ustedes, para la comunidad. Estoy en mi oficina y quiero que conozcan hoy en este en directo que haremos a mi amigo, mi colega Brian Rashid. Pero también para cada, cada persona que está mirando en Vamos a hablar de, muchas cosas, de emprendimiento, de, carreras, de la convocatoria, de muchas cosas. Así que para mí, yo, es otro ejemplo de lo que yo estoy haciendo, lo que les estoy recomendando hacer. Así que no es como yo les estoy diciendo a ustedes que, que deberían trabajar con influenciadores y deberían compartir tus mensajes a través de influenciadores, sino también yo estoy haciéndolo. Así que Tania es una amiga súper, súper buena mía. Y es otra cosa que me parece interesante. Tania es una amiga mía. Yo le conocí, no sabía que era famosa, no sabía que, era una influenciadora. Yo, la, yo le conocí, me, me cayó súper bien, nos llevamos súper bien y de ahí empezó la amistad conéctate con una persona por la persona que es, no solamente por los, el número de seguidores que tiene. Yo no sé lo que va a pasar. Bueno, hola, hola, hola mi gente aquí, mucho gusto, me llamo Brian y para mi comunidad aquí, eso es una amiga muy especial para mí. Nos conocimos hace tres o cuatro años, pero somos amigos de la alma para siempre. Es un placer para estar aquí con ustedes. Eh, eso es Tania Baez, es un coach, es un conferencista, es un líder, es literalmente famosa aquí en la República, en, América Latina y pronto en los Estados Unidos también, ¿eh? Muchas, muchas personas que están mirando este video están pensando en cómo pueden usar los influencers, cómo pueden aprovechar, aprovechar a la influencia de alguien, así que está, están acercando con este motivo en tu mente, es una estrategia que va a perder. Yo haría eso con Tania si tiene dos seguidores o, tres o 300 mil. Para mí es, me conecto con ellos, me conecto con su personalidad, me conecto con su alma, me conecto con su espíritu, con su, su deseo de, dar y, contribuir, contribuir. Este es mi latingo Brian Rashid. Latingo porque les contamos una historia, nos conocimos hace tres años en un entrenamiento en Santa Clara, California. Sí. Y eh, todo el que estaba ahí, apenas habíamos tres personas de habla hispana y en ese lugar habían cerca de 2.000 personas. Estaba todo el mundo cuando terminaba el seminario eh, afuera conversando y yo me quedé conversando con una chica colombiana que es hoy también una amiga muy, muy querida, Tatiana Arias. Y de repente yo oigo esta voz que cruza a alguien por ahí y me dice, oh, oh, pero bueno, dominicana, ¿qué tú haces aquí? Yo me iba a morir, imagínense. Y resulta que este hombre aprendió español de la manera más hermosa posible. Aprendió español a través del amor. Vino a mi país, la República Dominicana, y fue a un orfanatorio justamente en mi pueblo natal, La Romana, y en ese orfanatorio hizo un servicio por años, un año. Ah, cuatro meses. Por cuatro meses para aprender a hablar español y para ayudar desde el amor de su servicio a esas niñas. Y ha venido a mi país a promover un concurso, pero además antes de ayer fue también al orfanatorio. Sí, con eh, Techi. Con mi hija Techi. Y David. Uy, ese y, tipo Dylan, y Dylan y Noah. No, es, eh, pero Tania, tú sabes una cosa, para mí tu país representa mucho porque yo estoy 100% enamorado con la República Dominicana. ¿Por qué? Porque había 125 niños en este orfanato y en la última noche ahí, cada uno de los 125 niños me regalaron algo. Literalmente, una carta de amor, una pulsera, un abrazo, un beso. Eh, así que en este momento, eso fue hace 11 años, en este momento yo dediqué mi vida a la comunidad latina. Así que cuando yo digo que yo soy un latingo, es un gringo de sangre, latino de corazón, em, fue gracias a tu país y gracias al... Y de hecho, tú y yo tenemos el mismo cumpleaños. Sí, que que sí, que también ambos cumplimos año no la misma edad, pero sí el mismo cumpleaños. <laughs> pero no, me llevas mucho, ¿eh? <laughs> Em, pero entonces es, estoy súper feliz porque vamos a hablar, porque yo tengo mi comunidad aquí, tú tienes tu comunidad aquí, em, eran para como compartir conocimiento, compartir conexiones. Entonces vamos a hablar un poquito, ¿qué tal si hacemos eso? yo te pregunto algo, tú respondes y me preguntas algo. Lo, hacemos así. Número uno, cuando una persona te pregunta, ¿quién eres tú y qué tú haces? ¿Cuál es tu respuesta? Yo soy una mujer em, enamorada de, de lo que hace, que es inspirar a transformar a las personas a salir de resultados ordinarios para comprometerse con resultados extraordinarios en su vida. A desafiar y a romper rutinas para establecer lo que está diseñado y creado para ellos en sus vidas. O sea, yo amo sacarte de tu zona de confort y llevar, acompañarte a un nivel superior. No importa si es a través de un seminario, una charla, una sesión de coaching, un mentoring, pero amo transformar y hacer evolucionar a las personas. Perfecto. Y ¿Cómo lo haces? O sea, tienes, o sea, tú tienes muchos, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Tú eres un emprendedor, emprendedor, emprendedor, emprendedora. Así que, ¿cómo lo haces? Eres una conferencista, también tienes tus comunidades eh, eh, virtuales. Explícanos un poquito. Speaker, sí. Soy mentora, soy coach, soy creadora de contenidos. ¿Cómo trabajo? Trabajo a través de eh, eventos presenciales seminarios, talleres o conferencias y también eventos online. Tengo todos mis productos apalancados en una plataforma online, por lo que tengo una gran comunidad en toda Latinoamérica que conoce lo que hago y lo puede llevar a donde esté a la hora que quiera. O sea, estoy muy agradecida de la posibilidad que nos da el Internet para como en este momento, sabrá Dios a cuántas personas, en cuántos países estamos llegando yo lo que sí sé es que si quieres mejorar tu manera de comunicar, quieres empoderarte para reaprender nuevas creencias que funcionen para crear la vida que tú quieres, yo soy tu perfecta compañía. Perfecto. Y tú, ok, ahora quiero saber tres características que definen la persona que eres y el profesional que muestras a la gente. Yo como persona optimista, ah, optimismo, optimistic? Sí es, optimista. Optimista 100%, em, un soñadora. Soñador. Soñador, gracias maestro de, español. Y número tres, em, generoso como yo, como persona. ¿Cómo fusionas eso con tu carrera? ¿Qué es lo que haces yo, con esos tres valores en tu carrera? Exacto. Yo tengo, yo soy un emprendedor, y, yo vivo en New York, así que ustedes, si ustedes están en Nueva York, me, avisan. Estamos en ese momento en Santo Domingo. Eh, pero yo, yo tengo una empresa de, de, comunicaciones y marketing digital y trabajamos con marcas de muchos niveles, desde los más grandes del mundo, Intel, Salesforce.com, Credit Karma, KPMG, the United Nations, European Union. Nosotros ofrecemos estrategias de comunicaciones y marketing para, sus ejecutivos y para sus, empresas. También trabajamos con startups que están buscando dinero o que están poniendo su pitch en una manera que es muy interesante para compartir con un cliente potencial o con un inversionista. Y número tres, trabajamos con marcas personales en ayudándoles a, crear una marca que puede vender, que puede escalar y que puede lograr lo que quieren hacer. Y yo también soy una conferencista, así que me invitan alrededor del mundo para dar conferencias sobre marketing, storytelling, branding, em, y comunicaciones. Así que eso es lo que hago yo. Ahora es mi turno para ti. dale. Cuando tú estás enseñando en, la fábrica de, las speakers, de los speakers, ¿no? ¿Cuáles son los tres tips principales que tú das a tu comunidad? Uy, tres. Bueno. Y primero, antes de eso, ¿qué tipo de personas vienen a tus, a tu, Ah, speakers. la fábrica Yo vengo porque quiero... Yo, la fábrica speakers es un concepto creado para profesionales de diferentes áreas que vienen porque necesitan mejorar sus habilidades para comunicar y explicarle a la gente qué contenido de valor tienen para ofrecerle al mundo, su producto, su marca o su servicio. Yo sé que tengo quizás un vaso muy bueno, pero no sé cómo decirle a la gente qué tan diferente es, qué valor le, le añade. Entonces, eso es lo que hago. Entonces, ¿qué tres tips yo te doy? Uno, vital, definir bien tu tema. No puede ser una persona que hable de todos los temas, eh, que, se sepa, que sea un sabelo todo, que se habla de branding, que se habla de ingeniería, que se habla de abogacía. Definir un tema para convertirte en un verdadero conocedor experto del mismo. Cuando ya lo tengas claro, por ejemplo, liderazgo, entonces te, te, comes el tema de leadership, de liderazgo, y, hablas y sientes y respiras y vives como un líder. Número tres, conoce bien tu audiencia. Porque no es lo mismo hablarle de liderazgo a un equipo, a un grupo de estudiantes de secundaria, de high school, que hablarle de liderazgo a CEOs de empresa. El lenguaje es, otro, el concepto es otro, todo es distinto. Y número tres, yo te diría que seas, tienes que ser coherente entre lo que dices y lo que haces. No puedo hablar de liderazgo cuando yo soy incapaz de liderar mi vida. No puedo hablar de comunicación cuando yo no disfruto lo que hago. O sea, esto tiene que ser como un 360. Yo amo esto y por eso lo enseño y por eso disfruto que otros cuando terminen conmigo puedan vivir de lo que hacen. Hoy por hoy tengo varios speakers que están eh, trabajando en diferentes escenarios y cuando los veo es más satisfacción que verme un, contrato mío. Entonces, básicamente por ahí anda la fábrica de stickers. Ok, que nadie sabe eh, qué pocas cosas una persona que te ha visto en tus redes, que te sigue a través de Instagram o tu Facebook, donde tú eres muy activo, qué cosas, qué cosas no saben de ti, ¿Qué, te ha costado, cuál ha sido el proyecto, el momento, la situación que le dio un impacto importante a tu vida y que te ha convertido en la persona que eres hoy? Ok. Em, número uno, lo que, pueden, lo que puede ser que no saben es que literalmente estoy obsesionado en cómo puedo agregar valor a mi comunidad. Yo leo cada mensaje, yo respondo a cada... Yo, mi asistente no, nadie... Yo leo a cada mensaje. Así que lo que pasa es que muchas veces cuando yo respondo, la respuesta de mi respuesta es, yo no puedo, yo no puedo esperar, yo no puedo creer que me respondiste. Claro. Así que literalmente no puedo, yo duermo muy mal, duermo muy mal porque estoy literalmente tan emocionado por el día que viene. Es que no puedo dormir en la noche porque ya quiero que sea el día después. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes me llenan de energía. Eso es quizás una cosa que no saben entonces, ¿cuál fue la, segunda pregunta? ¿Qué, episodio ah, te, ha marca, te ha marcado para construir lo que tú eres hoy? Eh, un par de cosas. Número uno, lo que pasó en el orfanato. Cuando cada uno de, los 125 niños me regalaron algo, yo pensé, wow. Y ellas tenían historias horribles, horribles, horribles, fueron abandonados, abusados, violados, mal. Y, yo pensé, si ellas que no tienen nada, ¿no? Son pues, capaces de dar. Yo, yo también lo voy a hacer. Eso es número uno. Número dos, yo, yo creo mucho que mi mamá, mi madre, me enseñó mucho. Mi mamá es la persona más generosa que he conocido en mi vida. Mm. Y yo, ella estaba en la casa conmigo, ella era una, una ¿cómo se dice? House mom. Ama, ama de casa. Ama de casa. Entonces, mis, mis, primeros, primeros años estaban con ella y yo tuve el honor para mirar cómo estaba ella. Ella siempre, siempre, siempre estaba pensando en todo el mundo. Tuvo un regalo, tiene un regalo todavía. Entonces eso como mi mamá es número dos. Y número tres es que yo creo realmente que nací con un regalo de Dios o del universo o lo que ustedes quieren poner el nombre, que literalmente en, en, profundamente en mi corazón y mi alma yo tengo em, algo que yo quiero ayudar a cada persona en este planeta a hacer lo que aman. Mmm, qué bonito eso. En serio, porque yo veo mucho, mucho sufrimiento, yo veo mucho miedo, mucho miedo. Y si yo puedo quitarte este miedo o, o este sufrimiento de tu vida porque tú sabes que quieres hacer, pero por una razón o otra razón no quieres hacerlo porque tienes miedo que va a decir tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu hermana. Si yo puedo ser la persona que te da ese coraje, eso es mi... Misión cumplida. Sí. Perfecto. mi turno, para ti. Ok, último que nos están esperando nosotros. Ok, la última pregunta. Y, y quizá una pregunta que ustedes quieran hacer no eso puede ser, podemos buscar a ver alguna pregunta que ustedes quieran claro. hacer. Claro. Ok, la última para ti, ok. Si tú, si tuvieras la atención de todo el mundo por un minuto, todo el mundo en este momento te está mirando a ti, ¿Qué es tu mensaje por el mundo? Ahora, go. Si, tuviera, si, si pudiera decirte algo a ti, es que te atrevas a vivir la vida a través de los dones que te fueron regalados. Dios es, Dios es, hace obras perfectas. O sea, no hay equivocaciones en nuestro cuerpo. Si te fijas, todos los días nuestra, nuestro reloj biológico funciona, nuestros órganos están completos, Dios no hace disparates. Mm. Y no importa por lo que tú estés pasando hoy, no importa si te has caído, si te han golpeado, si te han traicionado, si te han botado el trabajo, no importa lo que estés pasando. La manera en que tú asumas esa experiencia que estás viviendo la puedes construir para edificar tu camino y engrandecerlo o para destruirte. Él te da esa posibilidad también que se llama libre albedrío. Entonces, ¿qué yo quiero para ti? que si estás atrapado del miedo hoy, que yo quiero para ti, que si tienes dudas sobre lo que viene mañana, quiero que inviertas en algo que es súper poderoso y es en reconocer que todo está dentro de ti. Que si tú no te procuras el autoconocimiento, si tú no procuras tu autovalía, si tú no procuras tener confianza en lo que haces, si tú no inviertes en ti, no pretendas que la vida te devuelva regalos. Mm. La vida te va a dar justamente eso tú estás dando a cambio. Si estás dando negatividad, víctimas, victimización, quejas, miedo, la vida de vuelta te da eso doblemente. Pero si das agradecimiento, apreciación, gratitud, apertura al aprendizaje, uy, se me enchina los pelos cuando te cuento que lo que viene para ti es bendición y crecimiento. Eso es lo que ha pasado con mi vida. Yo me pasé un año entero quejándome, un año entero victimizándome porque perdí materialmente todo lo que tenía. Mm. Pero ¿saben qué? Un día me levanté y dije, ¿cuánto tiempo llevo perdido quejándome? Y si uso toda esta energía, en vez de quejarme, mm. en construir, uy, lo que pasó con mi vida en cuatro años es increíble. Entonces, eso puede pasar con la vida de cualquiera de ustedes. Entonces, si yo tuviera un minuto para entrarme dentro de ti, te dijera, construye, en vez de destruirte. Usa palabras que te den poder, acércate a lo que amas, invierte en tu crecimiento y las bendiciones no, van a terminar de llegar, van a ser abundantes y prósperas hasta el último día de tu vida. ¡Oh!